بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين beli og'riganda oyog'i og'riganda og'rishligi insonni tikka turib o'qishlikdan man qiladigan darajada bo'lganda dinimizning kengligidan foydalanish kerak alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda auzubillahi minash shaytonir rojim la yukallifullohu nafsan illa vus'aha deb marhamat qilgan alloh taolo bir jonni bir nafsni toqatidan ortiqcha narsani uni zimmasiga yuklamaydi insonni toqati nimaga yetsa uni zimmasidagi taklif ham vazifa ham o'sha toqati yetgan miqdoricha bo'ladi mana masalan e, kasal odam ro'za tutolmasa undan o'sha vaqtda ro'za tutishlik soqit bo'ladi boshqa kunlarda tutib berish kerak bo'ladi xuddi shunga o'xshagan namoz ham xuddi shu tikka turib o'qiy olmayaptimi o'sha tikka turib o'qishlikdan man qiladigan uzri bormi o'tirib o'qiydi o'tirib o'qiy olmayaptimi yonboshlab o'qiydi yonboshlab o'qimayaptimi suyanib o'qiydi eng muhimi o'qiydi aqli hushi joyida bo'lsa qanaqa shakli o'ziga qulay bo'lsa o'sha o'ziga qulay holatda o'qiyveradi eng muhimi o'qishi chunki sahobalardan imron ibn husayn roziyallohu anhuni o'zlari uzoq muddat to'shakka mixlanib qolib namoz o'qiganlar umrlarini oxirigacha to'shakda yotganlar shu imron ibn husayn payg'ambar alayhissalotu vassalomdan imom buxoriy rivoyat qilgan bir hadislari bor rasululloh alayhissalotu vassalom solli qoiman fa illam tastati fa qoidan fa illam tastati fa ala janabin deb marhamat qilganlar tikka turib namoz o'qi agar qodir bo'lmasang o'tirib o'qi agar unga ham qodir bo'lmasang unda ala janab yonboshlab o'qigin ya'ni toqat qaysi biriga yetsa kuch imkoniyat qaysi birida bo'lsa o'shanda o'qish kerak oyog'im og'riyapti deb namozni tark qilishlikka haqqimiz yo'q belim og'rib turibdi endi belim tuzalguncha man namoz o'qimay turaman deyishlikka haqqimiz yo'q o'qishimiz kerak har qanaqa vaziyatda tishi og'rib turibdimi hattoki badanidan qon oqib turgan bo'lsa to'xtatish imkoni bo'lmasa namoz vaqti chiqib ketadigan bo'lsa oqib turgan holatda toratini qiladi ustunni bosadi namozini o'qiveradi uzri yo'q faqatgina uzri insonni o'sha o'zini demak holatidan hushida bo'lmagandagina u odamda demak uzr bo'ladi allohu alam